Ibu bapa semua kita orang Islam percaya benda gaib, benda tak nampak dengan mata kepala. Benda tak boleh nak sentuh dengan tangan. Kena percaya benda ni. Allah royak dalam Quran dia benda gaib, benda akhirat, benda syurga neraka, benda mahsyar, semua tu orang panggil orang panggil benda gaib. Kita kena percaya. لا يعلمها إلا الله gaib eh, ni Tuhan yang أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات bersyukur kita kepada Allah <clears throat> yang mana Allah Ta'ala buka lagi mata hati kita boleh kita sama-sama ikuti di dalam majlis ilmi ini dan insya Allah tuan-tuan Alhamdulillah Buat sementara waktu Isya ni Masuknya Isya Mailah kita sama-sama tawajuh Kita dengar betul-betul <clears throat> Letak hati Letak pendengaran pemerhati kita Yang Al-Quran kata Al-Qasam Al-Qasam ni Dengar pesing tawajuh Bukan dengar wa minhum yastami'u ilaih Dengar Al-Qasam dengar tawajuh nak tahu nak reti ibu apa ada ke rumah bersumpahlah kita terima kasih kepada Imam Khatib Bila JK Suraija kita ni ada program begini buka pintu natal di, di rumah tu kalau nak mari duduk bawah bagi kami ibu ada di bawah nah pun tak apa hak nak duduk bawah pun tak apa insyaallah hak tak mari minta dengar di rumah pun tak apa insyaallah alhamdulillah sedia kita maklum bahawasanya kita orang beriman ni kita ni orang beriman <clears throat> ialah a'udzubillahi minasyaitanir rajim alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun Orang beriman ni ialah orang beriman percaya pada menara Lepas tu dia berdiri solat Lepas tu setengah daripada rezeki yang terbaik dia, dia infak Jadi tiga Orang beriman Mula-mula Jiwa hati dia tu beriman pada raib baru pergi kepada ibadat semaya dan baru pergi kepada sangkum infak fi sabilillah nah Masya Allah Allah Ta'ala letak kena molek bertolak daripada hati berimeh kepada benda raib ibu bapa semua kita orang Islam percaya benda raib benda tak nampak dengan mata kepala benda tak boleh nak setuh dengan tangan kena percaya benda ni Allah royak dalam Quran dia benda gaib, benda akhirat, benda syurga neraka, benda mahsyar, semua tu orang, orang panggil benda gaib. Kita kena percaya. La ya'lamuha illa Allah. Benda gaib ni Tuhan yang hak tahu. Hagano kita boleh percaya benda gaib, syurga neraka, hari kiamat, hari akhirat kita boleh percaya dengan molek tapi benar eh Allah Ta'ala royak dengan zat sifat dia kita tak boleh kurecaya Nampak Allah Ta'ala royak hadir dia Allah Ta'ala ada tangih Allah Ta'ala ada muka Allah Ta'ala atas arah nah Allah Ta'ala melihat mendengar Gano boleh kita nak caya benda raib hak ni ni kita kena nak fikir tilik dulu apa? Mudah ya caya benda raib, percaya eh, serupa dengan hak tu heroiat. Kalau kita hidup terbayar, boleh ikannya orang hak terbayar hak tu heroiat dalam Quran, dia dok terbayar ukuran dia dengan benda makhluk. Maka terpaksa dia kena apa? kena kena takwil dah kan? kena tuwe terpaksa cuba tanya hagana demo kena takwil ni ha ya tak kalau caya kata tu ada tangis-tangis pun ha tengok <laughs> bukan tak kena benda kau eh caya ya tak usah kita cari gangga dia tak jumpa mula-mula kelah alif lam mim zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib mula-mula selalu dah naik jauh besar tu selalu dah ibu ayah dia kakak kapung berarti molek benda gaib hak tu heroyak kita percayalah supa hak tu heroyak lah mana wallahu a'lam tak tahu seni paling mudah Ha dia mentah kalau caya kata tu hai atas harah nampak tu cokoh dia cokoh. Hak tu kita. toleh boleh caya lah tu. <laughs> caya benda kot. Eh, jangan hidup pelagor dengan hak benda hak zuhiriah. Tak sama. Cerak tak serupa. Apa dah? Allah, ibu bapa yang saya hormati. Bertolak ke mula-mula sekali, jok mula-mula. Email dengan benda roh. Eh, dulu lepas tu mari ibadat solat lepas tu pergi kepada mimma razaqnahum yunfiqun ime hati dengan benda raib ibadat pergi kepada ibadat solat infak terhadap apa ah, pada masalah pergaulan harian sangkum ya hatu mai kena cuma yang belakang kalaulah benda ra'i ni kita giduk jadi kemaya kelabu rasa tak boleh percaya benda ra'i atau heroyak ha, sini ia ya nak banyak masalah dah lah Yo ya punuh di kaci atas ia ya gelewin di kaci atas sutir ni <laughs> yo gelewin habis menyemari dah lah Muka ya tilik tilik tengok tilik fikir dengan akal winapak dulu. Benda ini tak boleh nak fikir. Tapi kalau dia fikir we nampak dengan akal, baru nak percaya, baru nak berimi. Tak boleh berimi siapa bila ha tu have akal fikir tak siapa. Apa dah? Siapa tok guru mana boleh mengajar nampak ha tu have cerak-cerak. Jamai dulu kata sepak kapas busu. Tak nampak cerak. Kerana benar ra'ib. Eh, La ya'lamuha illallah. Benar ra'ib eh adalah Allah saja yang amat mengetahui saya nak kena demo nak kena saya kena saya Oh iya, mula-mula kita duk pergi kok kok nung ya? nah tak ada siapa kena kita kena ta'aruh kena naik enam tua kalau duk main gamuk-gamuk itu tak kena syirat nama saya kedudukan ke saya kejiwaan saya tak kena kena saya royak sendiri Allah royak has zat sifat dia mengikut perkataan wahyu dia dalam Quran kita percaya aja kalau kita tidak cari ia ya pergi mendarat sampai ibadah pun ia ya kena cari tak kira tak molek benda ni ha, jadi kerja dah lah <laughs> ha, ni ni ni saya mari situ ke ya. tak kira tak boleh benda ni benda molek tak kira tak molek lah ni eh kalau molek nyetai dia sahabat dulu dah lah kalau molek nyetai di Imej Bi'i lah mudah lah Ya tak ada tak care tak molek. Ada lagi ke orang yang nak kenal lebih pada Nabi Muhammad? Ada lagi? Sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi ke orang yang nak kenal lebih pada Nabi Muhammad? Sallallahu alaihi wasallam. Kita turun. Apa mana ikut? Kita royak semua eh. Ikut ittiba. Tepat kita nak pergi demo mengambil. Tak gitu apa ni? Ben jahat. Tak biasa pergi siang rai. Demo mari ambil. Kita buat kereta turun je lah. Itu mana itibak. Tak usah nak pandai, nak, nak, nak leka. Tak usah. Turun sudah. Ya selamat siapa. Allah. Ibu bapa, adik kakak, kapur bangun semua. Insya Allah kita faham nah. Kena paham, mulai sungguh ni hak akidah ni. Barulah kita berasa comel sungguh contoh hak Nabi hatta mari contoh hak Nabi buat tinggal with kita kita orang berimi tak boleh berasa lebih molek daripada Nabi Muhammad ada lagi tak boleh hak Nabi buat taruh contoh kena sama sekali lebih kena kita ngaji turuk je dan inilah kewajipan ustaz atau guru kena royak kepada masyarakat. Royak benda ambil daripada Allah, daripada Rasul, menyapa. Kita presenia, keria kita ni. Ibu bapa, adik kakak, Allah. Nah. Masya-Allah, masya-Allah. Inilah agama Islam. Inilah agama Islam agama yang dianuti oleh kita mai sedia lama dah dan inilah satu agama yang di sisi Allah yang Allah taala redha alhamdulillah Allahu akbar malam ni mai kita dengar hadis dah hadis nabi berkenaan dengan pemimpin kita ni insyaallah akan jadi pemimpin Masya Allah Orang jadi pemimpin Minta dengar awi cerak Nah, eh, dengar live show pun tak apa Nah, ini hadis berkenaan dengan pemimpin Kerana di hari ni Duk jadi moyok ke duk jadi lemah rakyat ni Balik bawah ni Dengan pemimpin Kalau pemimpin cergah Rakyat cergah Kalau pemimpin moyok <laughs> Rakyat moyok Orang panggil kalau pemimpin itu lemah, rakyat lemah. Tak ada orang nak buat. Ya, tak ada nak suruh turut dia, orang nak lemah pun dia. tapi dia jadi sendiri. <laughs> Ah, jadilah tu manusia. Dia terikut-ikut dengan pemimpin yang ada depan dia. Allah, Masya Allah, Masya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah pemimpin dalam Islam ingat molek wahai pemimpin wahai orang jadi ketua dalam masyarakat ingat molek kata akhirat besok Allah akan tanya kita Allah akan tanya kita hari akhirat fa inna Allah sa'iluhum amma istara'ahum Allah akan bertanya tentang apa yang ia telah mempertanggungjawabkan mereka pemimpin ni ingat Tuhan nak tanya gapo mu buat kedok hak ha. aku wi tanggungjawab kamu membuat kedok nah Allah hadis daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qal innamal imam jannah yuqatal min waraihi wa yutqa bihi fa in amara bi taqwallah wa adala kana lahu bidzalika ajrun wa in ya'muru bi ghairihi kana alaihi minhu Hadis Al-Bukhari juzuk yang ke-6 nomor 11 dan Muslim juzuk yang ke-12 nombor 230 Abu Daud juzuk ketiga 188 dan 189 dan An-Nasai juzuk ketujuh nombor hadis 139 itu hmm, nombor batu cenduk dia panggil tak boleh duk oyak loy lah ni <laughs> ikut say tu boleh nah jelah saya nak baca gapa-gapa ni tu saya tanya akhir-akhir saya kena jawab pula depan tu Daripada Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sesungguhnya imam ketua ni adalah perisai orang-orang berperang. Imam ketua ni Nabi ibarat supa dengan penepih dalam perang. Apa dah perisai jannah penepih orang dah bawa perang dengan pedai zaman dulu tu. Orang Cina ada lah ni dah. Hmm. Di belakangnya dan berlindung dengannya balik belakang tu ayak no orang apa buat penepih siapa ketua orang hanya di penepih jika ia menyuruh bertakwa kepada Allah dan bersikap adil ha, ni ketua nah nak sanggapa-gapa ni kena tengok dulu benda ni ni benda Allah kena kata tak kena kerana kita ni jadi anak kali Allah bukan kita tu tokeh kalau Allah kena kita sangat dan bersikap adil adil anda tahu belakang eh sejarah Umar ke sejarah Abu Bakar tahu belakang sejarah tu nah Nabi sendiri pun nak gomoh anak-anak Fatimah dia pun <laughs> kalau salah <clears throat> jika ia suruh orang kepada Allah dan dia bersikap adil nasaya dia boleh pahala dengan sebab demikian masya Allah falahu ajrun ketua saat ni boleh pala pecah Allah siapa nak jadi nayuk siapa nak jadi gapa lagi jadi eh anak koci syurga ada keliling pinggir kalau salah gaya anak koci saat ni jadi anak koci neraka kita jadi ketua suruh rakyat kita benda makruf <clears throat> Masya Allah dia mai buat 10 hari 20 hari kita dapat pahala dengan sebabnya Jika ia suruh dengan yang lain dari itu kalau ia suruh benda jahat maka ia akan berdosa dengan sebabnya ha jadi tok kemenih padah donteri ding mari. Habis utai kapung kau jamin dulu deh. Berapa ratus pergi naik atas kepala tu benda tu? Wal'iyazubillah. Khabar kata nah. Jadi pemimpin ni bukan main. Tu salah gaya. Kalau kena gaya, syurga dengan sebab dia mau nak buat kita perintah tu je. Padahlah. Allah, Masya Allah. Masya Allah. kerana imam-imam ni ketua-ketua ni pemimpin ni dia wajib menjaga dan bela rakyat dia manusia dalam dunia ni dia, ya, dia, ya, dia ada dua tamneng dia wa'imu dia jadi pemimpin wa'imu dia jadi rakyat kalau tak rakyat pemimpin kalau tak pemimpin rakyat tak ada nak tubik pada dua tu tak ada dengan sekelain ke atau dengan automatik Allah ingat oh kita bosan eh ya tempat kita ni sunuh baru kelik betul-betul deh Sunuh baru kelik Islam hari ni ratus tahun lebih dah kalau Melaka ni ratus tahun lebih dah kita sini dulu ke kemungkinan lebih kurang lah deh Lepas tu Mari pesen dayo lah Pesen dayo Saya dengar penceramah daripada Indonesia Zaman Nabi tak ada Zaman sahabat tak ada <clears throat> Imam sahabat pun tak ada Hak apa? Hak kematian Wak makan Tujuh hari empat puluh Tak ada Zaman Nabi tak buat. Kalau Nabi dah buat boleh tak? Boleh kan? Tak ada sekat pun. <laughs> Tapi bila Nabi tak buat mana kata bukan benda tu dari Allah galak suruh buat dah tu. Tak boleh dah. Sahabat pun tak buat. Bila Nabi tak buat, tak buat. Tapi kalau ada hak sahabat buat, Nabi iktiraf, okey, itu nama hadis. Tak kira. Sami Allah al-Manahamidah Rabbana walakal hamd hamdan kasiran tayyiban mubarakam fih Nabi sudah semaya siapa baca saat ni tambah tak ni saya ya Rasulullah oh malaikat bubuk nak nak tulis pahala lah tu hadis dah tu mipi azal mipi bah sahabat mipi ke ha hadis dah tu Hanu sahabat tambah hanu Nabi tak kata hanu tak apa Nabi nanti cak moho <laughs> kita tak boleh bukan sahabat Okey. Nabi tak ada, sahabat tak ada, pak tak ada, imej bi'i pun tak. Natai-natai mari pakak dah buat siapa kita, buat apa? Aning, ah, penceramah Indonesia kata, kerana sini dulu Hindu, lepas tu Buzah, bangsa Melayu lah. Demo tu buah mati yang ada kenuri. Dengan sop. Hindu dengan Buddha lebih eh? kurang lah. Demo tu ada. Lepas tu, hak ni baru masuk Islam. Pamuk pok yang mati nak buat lah ni. Oi, siap lah. Nak buat lah ni. Mok pok aku mati ni. Eh, orang nak wah nak mikir panjang dah. Gini buat ah. Ha, ni. dayo ya, buat ah. Tapi isi tu hak aku. Isi tu hak aku. Habis ada lagi tu meh-meh ada lagi. Meh-meh dalam baca eh ha ha apa ni ha kematian tu ada meh, ada tamnong. Nah. Ingat tak? Ada ada maklum كلماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ghafilun mimmi dengan hot dog ia ya, ada pengaruh dia panggil orang panggil mari pesen dayo kena dayo kalau kata gai tak boleh tak boleh hmm, habis pakai tak jadi islam nampak dah ning saya tak ada kata hadis nabi ni dengar orang Indonesia ceramah geng sunnah ceramah sungguh tu pen <laughs> paidai yang sung Allah wahai ketua nak suruh gapo-gapo tengok dulu mardatillah ke maksiatillah kalau maksiat jangan kamu kena bertanggungjawab depan Allah walaupun sunuh baru mari di nari patani ni kita kena ikutlah saya nak mikir seorang ni biasanya gini kalau boleh deh dia mau nak buat mana cak apa lagi tapi ibadah kena bagi pesan sunnah tak boleh gira ya kena saya lepas belakang lepas banyak tim. ni syaitan besar mari duk mari duk jaga ni buat kita takut orang ramai ibadah pesan sunnah jeng nak ting mana lagi tapi buat ibadah kena sunnah Syaitan bagi tim. Kalau tim sunnah, ah, pakai wahbi. Aku tak boleh siapa. Hei, janganlah tu nak. Jangan. Saya menyuruh adik kakak kapal semua. Beribadah, mari turut sunnah. Bak lain kok lemo lah nak duduk ting mana pun. Nak buat kan? Nak. No. Oh, sunnah baru mari. Kita baru sedar, baru khabar. Kita ikutlah. lah. Hei ketua, nak ajak orang, nak buat molok, kata saya buat molok. Tengok dulu benda yang kita nak ajak tu. Kena kedok dengan Allah dan Rasul. Kerana Allah dan Rasul, tuai agama. Syurga dengan kau, tuai dia Allah. Kalau kena, kalau kena, mu boleh pahala dengan sebab dia mahu tu buat dan tersorok kamu air ni benda ni molek ni kita baca selawat tak boleh bala kan baca kerak tak boleh bala kan hei wasah poha nabi tinggal tu taruh mu tak molek kan kan tu wasah kita molek ah tu tu orang berimik semua hak Nabi tinggal contoh melalui hadis sahih molek kena comel tak sudah tengok dah. Kalau hak ni lebih molek, salah akidah. Hmm. Saya nak menyuruh pada ketua beringat. Kerana kamu akan dipersoal jawab di hari akhirat besok. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Satu hadis. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Hadis daripada Abi Hurairah pula daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi berkata Man ata'ani faqad ata' Allah Siapa taat kat aku maka sungguhnya orang itu taat kepada Allah Wa man asani faqad asallah Siapa derakakan aku orang itu derakakan kepada Allah wa man ata amri faqad ata'ani wa man asa amri faqad asani ha, ah, ketua ni kena ni dan siapa taat kepada amir aku ha, ni dan siapa taat kepada amirku maka dia telah taat padaku ni amir ketua ni dan siapa deraka kepada amirku maka orang itu deraka padaku ibu ayah semua dalam kampung kita ni ada ketua eh? ada ketua Nabi kata siapa to'ak aku, maka orang itu to'ak pada Allah apa? kerana semua gagi Nabi perkataan Nabi adalah wahyu adalah wahyu واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذي قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله Berkatalah apabila dibaca ayat pada orang yang tak ada akhirat kalau kita baca ayat Quran we reti, orang tu tak ada akhirat dalam jiwa dia, dia nak kata kena. Eh baca Quran haklah lain tak leh ke? Ataupun mengganti ayat lain mari, baca ni semua. Baca pak kata korang, baca pak kata korang. Tak ada ke ayat hal lain. Eh? قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي katakanlah Muhammad aku ni tak panas sekarang nak buat mari benda hak dalam diriku aku dok baca ni wahyu dengar mula aku dok baca ni wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam perbuatan Nabi wahyu perkataan Nabi wahyu gerak-geri Nabi wahyu Nabi ni supa dengan supa dengan apa eh, kerongsang manusia kosong lepas tu tuan tanya memori prop masuk memori wahyu dia panggil ada gapa turun kerang ada headkan gapa tu, Gong? pasal tu Quran ni ia boleh pakap setiap masa setiap tepat hidup semua ayat Quran pasal apa lakon ho nak sedang akhir dunia sampai kiamat sedang dah zaman Nabi siap manusia ho nak berlaku lah ni turut belok hak Quran tu kah kah kah kah cuma kita tak reti ya. nak pergi pelaga tak anda Tuhan kehandalan Al-Quran Nanya Bukan main-main Quran ni Ah, Allah siapa to'ak ke aku itu to'ak pada Allah pasal hak aku duk buat ni benda dari Allah berlaku Allah dan ingat Nabi kata siapa to'ak kepada amir aku orang itu siapa to'ak aku ha, ketua ni Masya Allah lah nah kadang-kadang tu pahala bagi dia tu besar tapi ingat kalau kita dilatih jadi amir jadi ketua jadi pemimpin ikutlah nak nampak tok apa dalam dunia ni ingat molek kata kita ni amanah daripada Allah Pikulah kita kawalai kita Allah nak mari dek cara nak cara pula di hari kiamat besok kalau kita tengok dalam hadis lain man apa dah Allahu Akbar Duk baca semua dia tu Maksud maksud Melayu Siapa-siapa dilantik menjadi wali Menjadi amir Siapa-siapa Dilantik menjadi ketua pemimpin Yang orang serah Pekerja eh, pemimpin urusan umat Islam Duk ditangin dia Semala yajitahidu dia tak cara wala yang sahu dan tak ada langsung jenis nasihat boleh jadi ketua kau tu dia yeah. tekoh nok tu bubuk ni ni siapa habis duit Bawa boleh naik sampai di buah tak pula buah kru kata asilak ah, dah lah weh kera duku lah ni <laughs> bukan kera kapung tak <laughs> orang nanti nak nyaya lewah tak pula ya tak cara ya tak dali ya tak gapa orang ni tak boleh orang ni tak boleh masuk syurga orang ni bukan daripada kalangan aku orang ni kena masuk neraka tu hadis iman muslim nombor 114 hadis ni saya nak baca ni Allah Allah siapa jadi ketua weh beringat Nah, ini ah, ketua balasah Ijan ni tak apa orang ni. Ya mek dah mai orang orang kuliah mori, ada orang ceramah. Hidup-hidup. Patu orang kampung nalah kalau tak mari, ya tak ada salah dah. Demo hendak rumah tak sempat dengar tu salah. Eh dengan rumah boleh. Ha tak apa buka pintu datang dengan mola. Eh. Terlupa bakal lagi puak itu internet ngaji agama ni wajib <laughs> lupa lah kena faridatun ala kulli muslimin fardu'in di atas tiap-tiap orang Islam ngaji agama fardu'in bukan fardu kipayah bukan sunnah. la ilaha illallah ni ramah ni 340 ni berapa bulan ni puluh ramah dah ni <laughs> ada-ada boleh bila dia sikit apa buta. <laughs> jadi tak ada siapa perida ke hati jadi terlupa kali dia mengaji agama perduin wajib atas seorang-seorang kalau ada orang yang mengajar kena dengar orang begitu tak boleh kalau nak mengajar Bono ke walu silu silu. Tambah tak besok mari. Kalau mari dia buat kelola tu. Eh hujan nak turun lupa. Ha? Gi, tak mari apa <laughs> mari dah dan jangan mari pak jangan nak tarik patihah ke dulu eh patihah pun tak mari juga nah cerah <laughs> Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ibu bapa ni kakak, khasnya tok laki. Tok laki wajib mari mengaji, kelik ajar anak bini di rumah. Kalau tok laki tok pandai, tok laki pun tok semari, bini nak mari dengar tak leh sekak. Kanu pengetahuan ilmu agama banyak kena mengaji ni kalau buka youtube pun tak tak buka orang mengajar buka lagu pesing setel tiktok tu <laughs> Allah apa ah, yang kita dengar ada ni ada ni takut dengar ya eh? daripada Anas ibni Asim radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Nabi kata kan man wuliya syai'an min amril muslimin utiya bihi yaumal qiyamati hatta yuqif ala jisri jahannam fa in kana muhsinan naja wa in kana musian alharaqa bihil jisru fahawa fihi sab'ina kharifan hadis riwayat at-tabar at-tabarani tabarani dan abu daud dalam Al-Munzir Fit Targhib juzuk yang kedua nombor hadis 158 Siapa-siapa dilatih jadi ketua jadi wali Siapa-siapa dilatih jadi ketua untuk carakan hak ehwal orang Islam ha, ni masuk belakang ni nasyaya dia dibawa dengannya di hari kiamat hingga berhenti di atas jematan neraka jahanam ni boh hari akhirat esok ambil orang hak jadi ketua hak orang latih dia tu wuliya syai'an orang pakat letak dia jadi ketua untuk bercarakan urusan umat Islam hari akhirat besok ambil orang ni wagi di kepala titi sirat jika ia seorang berbuat baik maka selamatlah dia dan jika dia berbuat jahat di atas dunia malah peduli malah cara dia jadi ketua ataupun senap senun ambil benda maksiat ambil donteri masuk kampung ambil macam-macam orang ni dia giduk di kepala titi sirat jahannam tembuslah jemaatan itu dengannya lalu jatuh ke dalamnya selama 70 kharifan lagu ni Allah Ta'ala mereka ambil dia gina, semua kita wajib ni titi-titi sirat kan puan dia kena pada aku titi sirat sini ni aku duduk bawah kita kena niti lepas surga balik sana Ha, ini beri imam mereka ni. Ah tak usah cari. Hak hak tak hak Nabi royak titi sirat lah mana? Tak apa. Hak Nabi tak royak tak usah cari tak temu. Benda kau eh. Ketua sana malaikat biping dia buat gig. Cak di pala titi. Kalau dia jadi ketua, kena dengan Allah dan Rasul di dunia dulu, dia najan, dia lepas. Selamat. Tapi kalau dia jadi ketua di dunia dulu, duk gelewing dengan Allah dan Rasul, duk sanap sanun benda maksiat, duk ajak orang lawai sunnah dan sebagainya, titi titi sirat tadi jerlu. Jerlu berat dia jatuh tujuh puluh tahun. tujuh puluh tahun? tujuh puluh tahun baru sampai di patak neraka. Dalam mana neraka? Ah, ha, kuasa nak terang boleh? Wal'iyazubillah. Ini ah, kita ni. serius sungguh. naik ke, naik ke Allah. serius. La haula la quwwata illa Satu hari Nabi duduk dengan sahabat gini ke dalam masjid. Bunyi gedung. Nabi tanya, "Mu dengar anak sana?" Dengar. Gapo? Allah dan Rasul tahu. Dan berkata, "Itulah seketul batu Tujuh puluh tahun dulu hari tu jatuh di tebing neraka saat ni baru sampai di patak neraka dalam mana je <laughs> kalau tahik bintang gapa hot jatuh langit tu deh dia panggil apa ukabat dautuk sup sampai kedak Lima minit sampai bumi nampak sup sup ni tujuh puluh tahun dulu jatuh baru sapa di dasar jahannam ketua saat ni lagu tu bayar pak jijak di pala titi sirak titi sirak jadi julung bup jatuh tujuh puluh tujuh puluh tahun baru sapa di patah baru sapa di dasar jahannam ah boleh eh? siapa nak ketua ikim boleh kada ketua dua tiga tu tak kita seorang hoi nak dia bercara kedai ha nyanyo la ilaha illallah muhammad rasulullah pasal tu kalau kita tu latih jadi ketua kena tangti periksa ni kena mewak kira ni boleh jadi orang bawah pada kita lebih sidik pada kita ni body ketua ke aku sorang cerita ni bodoh pahit ke lah tu bukan dia cerita toleh buat menerima sama gitu rakyat tu pandal cerita ada lebih pada kita ha, lepas tu tak apa je awak dia tak, tak, tak apa tak apa kita kena ketua mung mung tanggung ha, <laughs> ah, toleh juga <laughs> Allah la haula wala quwata illa billah saya terbaca hadis ni alah kena kena kena ketengah kata benda-benda malah ni orang nak jadi ketua nak berubuk Allah ketua kapung Korea rias pek sikit tok nebemu kalau tok mene tambun <laughs> nayuk tambun ah pedolilah neh peduli sekarang kita ada tak rak tak apa dah kita boleh jawab depan Tuhan الله الله ربي يا كريم لا حول ولا قوة إلا بالله Hmm. InsyaAllah Sebagai kesimpulan kita pada malam ni Ma min syai'in yuqarribukum min Allah Ta'ala illa waqad umirtukum Waqad umirtukum bih Ini hadis Nabi Kesimpulan tak ada benda-benda sesuatu gapo hak dekat diri dengan Allah pasal ibadat ni. Nabi kata, "Malaikat, aku suruh belaka dah." Mana hak aku tak suruh tu bukan dah tu. So, serup yang kedua, segala benda gaib kita wajib berimeh. Serga neraka kita berimeh. Eh? Azab kubur kita berimeh. Benda gaib hak Tuhan, zat sifat tu he oyak dalam Quran kita beri meh je lah tak usah duk tanya banyak kalau kita duk terbayar uh, tangan tu he jadun jadun mana tangan tangan ni lah ni oh tangan tu he lah ni oh kena kita weh mana kita duk tawe kita duk pulah pulah pulah ayat Quran tu apa pasal tok sewi nampak serupa Gana, dah kita nampak serupa dulu. Sampai tu kita hidup tuai tu. Tak salah nampak dulu lagi snake. Ya, Pak? Allah Masa royak dah Kru dia Ada kereta masuk saya Anu ngajar kata Tuhan atas arah gini-gini Saya kata yalah Yalah benda Dia pun tengok YouTube ha, Yalah Kena Tak, tak boleh kata bukit dalam ni Dal Dalam YouTube saksi Pahlah kata lah tu Lepas tu Habis Habis dengan hak saya Kru'at Naibu ayat lebih ada tak kita nak syok wasangka boleh sayak tak ada ah wajib cahaya lakak ke ha pas tu royak atau ya tak rahayak kru air ke apa ya kru ke apa ah, cahaya demo mau cahaya tak cahaya pala mana tak usah tanya cahaya Demo duk tanya dari terosak dengan suara cakap. Kita siap. Ah, ha, saya nak tanya demo pula. Pasal ada kelengkelan ni, sampai dengan cakap ni. Kita duk jauh, dia ya pun duk jauh. Ada clun kan? Ha, ada clun. Learning saya nak suruh dia mencari clun. ai, ke angin ke? Ha, tak apa. Cari clun, hakikat clun with saya. Clun ni bahasa siya. Eh, Arya. Bahasa salah? <laughs> Ke bahasa Melayu ke apa? Gelombang. Ha. Dia mau cari gelombang. Kita dok kecek boleh ni orang panggil ada gelombang, ada clun, ada Arya. Cari hakikat gelombang ni mai saya. Dia meroyak lah ni. Angin ko, air ko, asak ko, ribo, ke, nak tepoh. Oyak. Nak no, oyak tak Kata ni benda baru pun nak no, oyak tak boleh. Dah. Bah nak cari hatu hair. Bila nak temung. <laughs> tak temung. Tafakaru fil khalqi. Wala tatafakaru fil khalik fikirlah kejadian aku ni makhluk ni tak sudah fikir benda aku ni <laughs> benda khalik pencipta Tuhan jangan dipikir tak temung sampai bila <laughs> fikirlah lima buluh, naik buluh. so dia tak erti itulah erti ayo saya lagi lah tapi hak tu tu wrong lah hak tu wrong kena main ngaji kena tu hak hak tu heroyak dalam Quran sendiri paling mudah dan paling seni ya kalau kalau budak-budak orang tua kata eh mung ni aku royak apa kali tak kipas telinga nak nak kok mung tu <laughs> lama-lama tu saya royak lah orang gitu hak agama lah tu hak tu heroyak ni kita tak buat kipas telinga buat tak kena jangan kena we kena otak tak tak tepi dulu <laughs> itu percaya benar waib yang ketiga masalah hadis-hadis tentang pasal ketua amir beringat wahai orang jadi ketua ingatlah kamu akan disoal hari akhirat kalau orang tak kita jadi ketua kita tak usah peduli tak usah tengok tak usah gapo ingat akhirat Allah bawa kita gi jejak di pala titik sirat jerlu geruk jatuh sapa di dasar neraka 70 tahun baru sapa lalu mu cara bola munajan munajah lepas kerana urusan kita nak cakap kepada umat boleh pahala setiap detik suruh benda baik senap sana benda baik semua hak orang buat orang buat tu boleh kita saham hunsun itulah saja dah jadi dah wallahu alam terima kasih pada Imam Khatib Bilal dan lebih-lebih lagi orang tua kita besok insyaAllah besok pun serupa orang jahat pun serupa <laughs> and crew ada dah terima kasih ustaz kita Allah Alam Assafurrah al-azim li walakum mafud amri ila Allah inna Allah basir rabbil ibad wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alaihi sahbihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu